Jeshi la Polisi kikosi cha kuzuia na kupambana na wizi wa mifugo Tanzania linaendelea kutoa elimu kwa wafugaji katika maeneo yote ya minada na nchi nzima. Tuna jumla ya minada zaidi ya 530 na leo tuko katika eneo la Dukabovu, wilaya ya Monduli, mkoa wa Arusha. Ah, kitu kikubwa ambacho tumewaeleza wafugaji pamoja na wafanyabiashara wa mifugo ni njia bora ya kuweza kuzingatia taratibu za kuwa na vibali maalum ambavyo vinatoka katika Wizara ya Mifugo vya kuthibitisha kwamba mifugo ni ya kwao na ni halali na imeuzwa katika minada ya serikali, na pale inaposafirishwa ikiwa na hivyo vibali, kunakuwa hakuna changamoto yoyote ile ambayo inaweza ikasababisha ika kuojiwa na kutuhumiwa kwamba labda hiyo mifugo ni ya wizi ni mategemeo yetu kwamba wafugaji wetu wanapokuwa wanasafirisha hiyo mifugo hawatapata usumbufu wowote wa kuhojiwa, kwa sababu wameelewa na wanafata taratibu zote za serikali inavyotakiwa usafirishaji wa mifugo nchini na hata nje ya nchi. Natoa wito kwa wafugaji nchi nzima Tuendelee kushirikiana na Jeshi la Polisi, kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo nchini katika kufuata zile taratibu zote za matumizi bora ya ardhi na matumizi bora ya mifugo hiyo, kuhakikisha kwamba mifugo inaendelea kuwepo nchini na wananchi wanaendelea kupata huduma kutokana na mazao ya mifugo, ili basi kudhibiti zile njia za wizi za watu kuiba ng'ombe au ukishikwa una ile kibali ya balozi au mwenyekiti wa kitongoji, kama usiruhusiwa kuingiza ng'ombe mnadani kwa sababu watu wengine wanateseka. Unamuuzia ng'ombe hajui ulikotoka, hauna namba ya simu, amekuzia ng'ombe amekimbia, wewe ambao umenunua unakuja unashikwa. Kwa hiyo kwa wafugaji wenzetu, ili tusaidie sisi, hebu tukubaliane na ile sheria ya kuja na kibali ya ng'ombe, itatusaidia. Leo ukiuziwa ng'ombe hauzi ukiwa na kibali, unajua balozi alitoka wapi, mtu ametoka wapi, ni rahisi kumfata kuliko ile mtu amekimbia amekuzia ng'ombe haumjua aliko, unapata hasara. Ninachoomba ndugu zangu Jitahidini kufanya biashara endelevu yenye kuleta uwiano baina mfanyabiashara, mfugaji na upande pia wa serikali, kwa sababu serikali kuu iko hapa, halmashauri zipo. Tusitumie mianya kusema hichi hapa ni ya fulani, kumbe yule ng'ombe kaja kiarali lakini kibali hana. Mnunuaji anateseka, lakini muuzaji ameshachukua hela. Mimi naomba tu kikubwa, tushirikianeni katika jambo